five, four, three, two, one. you four, five, six, seven, eight, nine, ten. Sit down, please. Absolutely fantastic. That was the most mesmerizing show that I've seen till day. Thank you very much. And now we shall proceed with the second Guinness World Records attempt. So please stand up. I'll reintroduce myself. My name is Rishi Nath. I am the official adjudicator for Guinness World Records headquartered in London. So is everyone ready? নবজাব Okay. নবজাব নবজাব তেওঁ কাউণ্ট কৰিব তাৰপিছত বজাব Okay? I'll Kuno count nabodabo. four, three, two, one, begin. গুঞ্জন উঠিলে অসম হেল্ল' এতিয়া আমি এতিয়া বিহু এটা গাম ঠিক আছে ৰঞ্জিত গগৈ ডাঙৰে এটা বিহু গীত গাব মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ এতিয়া ফূৰ্তিতে বিহু গীত এতিয়া ৰেকৰ্ড নহয় ফূৰ্তিতে চবে সকলোৱে গেলাৰী টেলাৰী চবতে নাচিব লাগে ঠিক আছে এতিয়া মই এটা বিহু গাম চবে গাব লাচেত মোহন দিহিং দিচান ধনখিৰি বহু নদী লগ লাগি বহু নদী লগ লাগি বইনো বমৰ নচাৰি নান জাতি লগ লাগি হয়নো অসমীয়া মহাজাতি নাচনী দিহিং দিচান ধনখিৰি বহু নদী লগ লাগি বহু নদী লগ লাগি বইনু ব্ৰহ্ম পুত্ৰ মহানদী নাচনী সেইদৰে ঐ নাচনী নানা জাতি লগ লাগি বড়ো মিচিং কছাৰী নানা জাতি লগ লাগি হয়নো অসমীয়া মহাজতি নাচনী গেন গেনা খিতাক কিটি গেনা খিতাক হে হে হে গেনা খিট টিপ টপ দেখিলে আহো বুলি নকবি মাজনী পৰা ঘৰ ওই হাতত সরিয়ালৈ পানী টুকি থাকোঁতে মাছ হাতত সৰিয়ালৈ পানী টুকি থাকোঁতে মাজনীয় bonu pani loga sa, nogarsa ngesane polaibo masilu masani nogarsa ngesane polaibo masilu masani mazani nogarnu অকৰা গালাই পা আমি নাচিব লাগে সবে বিলুলে মাতিলো হুনজনি অকৰা নগাকে ভিনি বুলি মাতিলো মাজনি ঐ নাগিনিকে বুলিলো বাই ঐ অকৰা নাগিনিকে বুলিলো ঐ পিৰিত পিৰিত পিৰিত পিৰিত মিঠা সুৰা দৈ piriti, piriti, piriti, piriti, মিথ্যা বুয়তি নই পিরিতি পিরিতি পিরিতি উরে জীবন থাকিব উরে জীবন থাকিব নই পিরিতি পিরিতি পিরিতি পিরিতি মিঠা সুরা নই পিরিতি পিরিতি পিরিতি পিরিতি মিঠা বুয়তি নই পিরিতি পিরিতি থাকিব উরে জীবন থাকিব উরে জীবন থাকিব উরে জীবন Dit bochtje. বাৰ্তা গাইছোঁ অকণমান ভলিউমটো বঢ়াই দিয়ক চাউণ্ডটো লাউড কৰি দিয়ক দেৱজিৎ চাউণ্ডটো লাউড কৰি দিয়া দেৱজিৎ চাউণ্ডটো অলপ লাইট কৰি দিয়া আমাক মনিটৰত দিয়া চাউণ্ডটো হয়লো আৰু এটা গাইছোঁ আৰু এটা গাইছোঁ ষ্টপ এক মিনিট वो गाना गाएंगे और হ'ব এক মিনিট আৰু এটা হ'ব গাইছোঁ এই আৰু এটা গাইছোঁ আৰু এটা বিহু হ'ব এক মিনিট আৰু এটা গাইছোঁ আৰু এটা বিহু গেলাৰীৰ পৰা চব নামি আহিব লাগে আৰু এটা গাইছোঁ শুনা আৰু এটা ঐ দুষ্ট ধুলীয়া নাচনীক নি বৰ্মন ওই নাচনিক নি বৰ্মন এই শুনিছো নাচনি নাচনিক নি বৰ্মন ওই তোমাৰ ভিকাৰী এঘৰ নাই এঘৰ দেবজিৎ দেবজিৎ আমের কার্ড কর্ডলেস কর্ডলেস আপোনালৈ কওক hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello रोकेटा हेलो ओ धैब लगे हेलो আমাৰ পডিয়াম মাইক অন আছে পডিয়াম মাইক অন আছে hello' hello' hello' hello hello hello Kan dikit tahu, dikit tahu, tahu, dur. Hello' সকলোকে অকণমান ঠাণ্ডা হওক ঠাণ্ডা হওক অকণমান ঠাণ্ডা হওক ধন্যবাদ সকলোকে সকলোকে ধন্যবাদ আৰু আজি এতিয়া আমাৰ বিহু নাচতো ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড হ'ল আৰু ঢোলতো ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড হ'ল ঠিক আছে এতিয়া কালি আমাৰ আচল দিন কালি গোটেই পৃথিৱীয়ে আমাক চাব আৰু সেইকাৰণে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিম আজি সোনকালে আপোনালোকে ডিনাৰ কৰক আৰু সোনকালে হোটেলত যাওক কালি চাৰে দহটা বজাত পাৰফেক্ট ইয়াত আমি আহি পাব লাগিব হ'ব ঠিক আছে মোৰ লগত সকলোকে এবাৰ কওক জয় অসম জয় অসম